jalatti amantees nallattuun mormatti qawwaa kun mul'istuun diinatti amantees nallattuun mormatti na jiraachistam jireenyarraafa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jedhu jalatti kan argamtan hundi keessanus ni jechuun jaaladha kabajamtoota hordoftoota ko Egaa Kaa akkuma baratamee guyyaa yookaan marsaa sadaffaa seenaa obboleettii gootii akkumatti fufetti jira. Egaa obsaa warri haga har'aa yaada keessan jilatti jalatti fi jirtan guddaa isaa galatooma isiniin jechuun jaaladha. Egaa Kaa ilmi namaa beekan seenaa namaatirraa waa baay'ee barataa. Kanaafuyyuu anillee Seenaa kanarraa isin bicha osoo hin ta'in anillee jireenya koo keessatti bara koo hafe keessatti waa baay'een irraa baradha jedheen qabadhee dhufe akkasuma hordoftoonni chaayinaa laayyantuu sallaa hundi keessanuu warroonni eh, muudannoon akkanaa isinuyyuu hin qaqqabinii tarii waan isin qaqqabullee ta'ee egaa kaacarraa ilma namaa hin beekamu osoo itti seeniin duraa akkamitti of eeggannoo ilmi namaa maal akka raawwatu asumaan itti yaaduudhaaf illee namaan taa'ee tayyada yeroo baay'ee. Eh, gaafa dubbannuu gaafatti jiraannu garaagarummaa qaba dhugaa dubbachuuf jechuudha. Keessattuu yeroo kana eh, keessatti dubbiin nuti dubbannuu fi jireenyi keenya baay'ee warraa fagaachatoo jira jechuudha nuti shamarran biyya haraabaa jirru. Sababbiin isaa ijoollee baay'ee yuutuubii kanarrattuu argaa san ture. Egaa ka yuutuubii kanarratti kallattii adda addaatiin harkallee beebuluudhaan akkasuma immoo erga moonitaayizii ta'anii viidiyoo kallattii adda addaatiin chaayinaa ofii guddifachuudha. Wanti namni hin xaarre hin jiru jechuudha ijoolleen keenya. Gaafa biyya gallu garuu sun hunduu maal akka abdii nu kutachiisu hin beeknu. Egaa ka kana mata dureenillee kanaa miti seenaa obboleetti kootiitiin wal qabsiisee shamarran keenya irraa waan dubbadhu ijaan qabuufan jechuudha. Yaada obboleetti kootii hin daganne. Maaliifii? Eh, Abdii kutannaa yookaan viidiyoon keenya qarshii herreguu dhabuu yookaan viiyuu dhabuu irraa kan ka'e wantoota adda addaati irraa chaanaalli keenya tarii akka gallakkisnu nuuf guddachuu dhabuu danda'a gaafa biyya galle inni sunillee. Siistemiin nuti fayyadamnuuf kan namni biraa fayyadamu garaagarummaa qabaate jechuudha. Warroonni galuu kaleessa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namni ani beeku jira chaanaaluma kanarrattuyyuu eh, miti monitaayizii ta'aniitii miti. Sabiskiraayibiin isaanii mana dhibba lamaa ta'anii kan galanii har'a garuu hojii akkamii hojii gurguddaa biyuun haga kuma meeqaa karaa kuma digdamaa kan laalamuuf ni jira jechuudha. Eh, abdii osoo hin fuudhin eh, hojii namni jaalatu irratti hojjechuudha. Egaa akka keenyallee asumaan warroonni eh, karaa biyyaa galtan jajjabaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa obboleettiin keenya kuni jajjabinarraa kan ka'e guyyaa har'aa argitee jirti. Kanaafuyyu jajjabina ishii kanarraa illee eh, nus barannee eh, dadhabbii keenya kana keessattuu yuutuubii kanarratti namni dadhabbii hin argine hin jiru. Eh, yuutuubii keessan piliis hin dagatina isin jechuun jaaladha obboleewwan koo hoggaa biyya galtanii. Egaa kaa ofii kiyyaafis of gorsaatu deemaa jira. Waaqayyo hoggaa jedhanis fuulduratti biyya yaadaa jira ijaa ta'eefu jechuudha. Egaa ka seenaan obboleettii kootii eh, baay'ee kan nama dinquu fi nama ajaa'ibsiisudha. Egaa ka ilmi namaa kun gaafuma ani dhaabbadhee yeroo tokko tokko waggaa yaadu rabbumtuu waggaa sii kennu waan ati dandeessee hin baanne siif hin kennu jedheetan yaada. Egaa ka cimina isheet argisiisaas keessatti illee rabbillee karaa kana keessa akka dabartu kan godhe yookaan itti amanamummaa ishiirraa waan qabuuf cimina ishii waan qabuuf jechuudha odoo homaanuu hin Eh, guyyaa har'aa kana eegdee haala gaariirra nama jiraattudha. Egaa eh, san hundaa dagattee jireenya ofii gammachuutti nama jiraachaa jiruudha jechuudha obboleettiin keenya kuni aduu argitee jirti jechuudha walumaa galatti. Biiftus siifaa baatu namni illee si gatu. Eh, siifaa baatu biiftus ittiin dukkanaa'e namni wanta baay'ee sirratti raawwachuu danda'a. Firarraa jalqabee haga lagaatitti namoonni wanta baay'ee sirratti yaaduu danda'an biiftuun kee qofti hin Egaa kaa'ubbuleettii keenya kana biiftuun ishii bariidha. Amma haalli ishiin irra jirtu, haala daa'imti ishii irra jiru baay'ee waan nama dinqisiisudha. Haala gaariidhaan daa'imuu fi guddifattee oomtuutti dhagaa osoo hin dhagaamin guyyaa har'aa eegdee jirti jechuudha gammachuudhani. Akkasuma immoo hojii mataa ofiitillee uummattee nagaadhaan boqonnaa fi gammachuudhaan daa'ima ofii wajjin jiraachatoo jirti jechuudha. Egaa kana gisee laalluhoo nuti warroonni shamarranii tarii Eh, ani eenyumaafuu hin hawwu shamarranii miti ilma namaatiif uyyuu jireenya isaa kan gufuu itti ta'u eenyumaafuu hin hawwu garuu namoonni baay'een gaafa muudannoon akkanaa kunurra ga'u damdamanna. Egaa ka seenaa obboleettii kanarraa dhugaa dubbachuuf wanta baay'ee wanta gurguddaa baranna jedhee tayyaada. Eh, Dogongortee garuu keessatti nafnee keessattuu iyyuu gaafa ijoollee baadiyaa taanu namoota danuun argechuudha eh, Manatti ol deebi'anii keessattuu yeroo duraanii nuti. kutaa shan kutaa afur kutaa jaami namni hoggaan baradhuun yaadadha akka carraa ta'e shamarran rakkoon hoggaa irra gaheetu deesse jechuudha dhoksaadhaan goda keessatti hambisanii dhugaa dubbachuuf goda keessatti hambisanii daa'ima irraa qabanii guddisanii shamara san qacalee bakka daa'ima amma hoodaa jechuudha yookaan namaaf kan hin malle jaarsa haati manaa irraa duute. jaarsa bakka bututaa kana nama mana eh, torbaatamaa namna seenee jaarsa kasaraa dhaabbatee deemu kanatti heerumsiisu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Eh, baadiyyaatti yoo beektan ta'e naannoo kootitti waan tuyyuu eh, jiraayin argee amma osoo hin ta'in kara kutaa afurii kutaa shanii fi aga jahaa baradhutti waan akkanaa kan inni raawwatama. Darbee darbee shamarran waan akkasii kan hoggaa mudatee. goduma keessatti dhoksu jechuudha irraa qabanii deemi baradhu jedhaniin baratamaa miti wanta akkanaa kunii. Garuu obboleettiin kun lafa magaalatti siquudhaan of ofuma dhaggeeffattee eenyumaa osoo hin dhaggeeffatin tattaafattee jireenya ofii kana moo'attee guyyaa har'aa kana aduu ganamaa akka oo'ituutti jireenya oo'ituu jireenya baay'ee bareedduu keessa jiraatti yeroo kana keessatti. Egaa kaasni isa somaan immoo iyyuu eh, kadhannaa keessanis yaadadhaayii haga dhumaatitti jabeessee akka ishii dhaabuu kan kenneefis rabbi akka ishii dhaa eebbisuu akkasuma immoo jireenya akkuma amma gammaddee jirtu kana biqiltuu gammachuu ishiidha. Eh, akka godhanillee asumaan gamanumaan eh, yaada kootiif yookaan hawwiin ishiidha qabuun ibsadha. Dhugaa dubbachuuf dogongorri eeyyeen dogongoramuu hin qabu keessattuu shamarri of eeggannoon barbaachisaadha. Carraa takkitti qabna jedhee yaada rigitta. carraa hoggaa jedhu wanti baay'een jiraachuu ni danda'a. Jiraachuuf biyya kana lafaa kanarratti nan jiraadha jettee yaaddee waaqa kee wajjin murteeffannaan ni jiraatta. Nan beeka garuu haguma feeyyuu hoggaa ta'e shamarri takka dhiira tokko miidhamtee miti haga kana mara keessa seenteetiyyuu miti. Rakkuma xiqqoodhaa yookaan jaalattee tuyyuu jaalala walitti siqaadan yookaan hin buru wal abdatanii gaafa ittiin deebitee dhiira biraa amanuu irratti baay'ee rakkatti shamarra jechuudha. Eh, sammuu ishii keessa isumatu jira waan ta'eef. Eh, of keessaa baaftee nama haarawaa isa fudhachuu hin dandeessu. Tarii isin jaalladha jechuu ni dandeessi. Garuu kan sammuu ishii keessatti xureesse sanii baastee qulqulleessuun baay'ee ishee dhiba jechuudha. Kanaafiyyuu eh, akka carraa tokko qabnutti ilaallee of kunuun kunuunsuun haguma dubbannu gahuunillee barbaachisaadha jedhee tajaajila. Keessattuyyuu nuti amma warra of geenyedhaa itti gaafatamummaa qabna. Itti gaafatamummaa kan jedhu itti gaafatamummaa mataa keenyaa qabna. Sababbiin isaa of geenyeeti. Karaa biyya ormaatitti keessa hordoftoonni koo baay'inaan shamarran biyya arabaa jirtan ijaa ta'eefan kanatti dubbachaa jira. Of dandeenyetti eh, kan biyyaa baane jechuudha. Itti gaafatamummaa mataa keenyaa nu qofa qaba. Rabbii gaditti. Garuu hagam dhalootaaf kunuunsa goonadha. Amma inni guddaan nuti eh, jiraannee jirra eh, ofitti gaafatamummaa mataa keenyaa qabna ofitti gaafatamummaa keenya kana eeggannee eh, jiraannaa. Ah, wanni feellee hoggaa nutti dhufee damdamanneetu darbuun dirqama keenyadha jechuudha. Asitti eenyumtuu itti gaafatamummaa mataa keenyaaf furatu. biyya biyyaayyuu hoggaa gallee shamara of dandeessitoo baatee hojjette galte tokko abbaan manatti ani dhiyeessitee cisa jechuun hin danda'u. Haati akka duraanii loleeta manatti si deebisa jechuun hin dandeessu. Yoo ta'ellee itti dhiyaatanii maal godhuu yaadan yaadan ishiitti dhiyaatu jechuudha. Yaadan gorsaan ishiitti dhiyaatu malee akka duraanii fuuratti guuranii lolanii waan akkasiisan hin jedhaniin. Warrillee eh, maaliif of dandeessee baateetti hojjettee dhufte. Kanaafuu fedhaa fi mirga ishii adda baafattee beekti. Dirqamni ishii maali? Mirgi ishii maali? Waan adda baafattee beektu. Hoggoota kana marnarraa gaafa turtu natu eegee jetti haatillee jechuudha. Garuu haadha waan gaarii siif hawwiti si gorsiti. Kan kanarraa hafetti guutumaan guututti ati waan itti deemtu situyyuu beeka. Itti gaafatamummaa mataa keenya nuti ni baana. Garuu dhalootafu dhaloonni nu duuba dhufu. Kan ijoollee ofii keenya dhallu qofa osoo hin ta'in naannootti keessattuyyuu keessattuyyuu naannoo irratti dhaloota irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaloonni yeroo kana baay'ee baay'ee ulfaatadha dhugaa dubbachuuf jechuudha karaa magaalaa xixiqqootti hoggaa sittanii ilaaltan. Ijoolleen xixiqqishuun tuni walitti yaa'aniituma hoggaa taphatan. kan sirritti e, haala hawaasa wajjin jiraatu e, kan hin barreeddanuun ni jiru jechuudha. Warroota akkasiisan nama meeqa keenyadha. Akka jireenya akkanaa kun isaan hin muudan. E, akka namni seenaa kana amma gizee namni dubbatu obbichaa osoo hin ta'in keessa darbee hawaasa kun naannoo koo kamittan tajaajila jenneetoo osoo itti jijjiirranne gaariidha kan jedhuufanii. Egaa kaayishiin asumaan baga milkoofteessin jechuu jaaladha. Ilmi namaa namni gaariin jedha sagalee waaqayyootu yeroo torba kufa jedha. Yeroo torba kufeet yeroo torbanuu ka'e jedha. Ishii yeroo takkittee kuftee dhiisite jechuudha. Namni cimaan ni kufa. Namni cimaan baay'ee qorama. Mee amma manuma barumsaa keessattuu barattoonni cimtuuwwan eh, akkamitti aaru qabxiin takkittiin yookaan immoo eegsii takkitti waggaa qabaata. Waan xaaraniifuyyuu jechuudha. Eegsii sanaan dhuffadha jedhaniitti. yookaan dheeksiitanan ofirraa kuta marsaatti aanu jedhanii halkanii guyyaa qo'atu. Namni qormaan isitti dhufellee karaa dhiiratiin haa ta'u, kallattii adda addaatiin haa ta'u, hatta maallaqaayyuu keessattuu yeroo baay'ee shamarri keenya maallaqa kanarratti rakkoon kan jiru. Karaa maatiitiin jira, karaa abbaa manaatiin jira, karaa hiriyaatiin jira, kallattii adda addaatiin maallaqa irratti. Shamarri keenya kan miidhaan jiru yeroo hundaayyuu jechuu Kufiitii keenya san keessatti akkamittan damdamadha jechuun iyyuu waa tokko. asirra dhaabbadhee waa'ee obboleettii kiyyaa kanarratti hoggaan dubbadhu jechuudha. Ishiin amma isa burqaa rakkinaa sallaaluu osoo hin ta'in akkamittan rakkina kana keessa utaaladha kan ishiitti mul'ate jechuudha. yeroo wayii e, gaafii wayii mana kiyyaa lammiititti gaafatamee kan ture e, waan nama ajaa'ib rakkoo sitti dhufe yookaan hin boolla si fuuldura jiru laaluu osoo hin ta'in isa akka ceetu gaafa laalte bakka milkii hin geessa jedhee tanan dubbadhe jechuudha. egaa ka obboleettiin teenyatuun illee wanti hiidhaa gale maalinni rakkina ishii yeroo san keessatti baddee osoo hin ta'in rakkina kan akkamittan keessa utaala kan jedhudha ejjennoo ishii furatte jechuudha kuftee jirti warreedii bakka kuftetti keessattuyyuu akkuma marsaa lammataati irratti dubbatti dubartiin takka dadhabdee kunuunsa akkamii akka ishii barbaachisu hundi keenya hawaasa keessaa baane hin beekne maatii keenyarraa haadha manaa obboleessa keenyarraa obboleettii keenya ulfooftirraa wantoota baay'ee naannoorraa namni gama akka dadhabu ni beekna kanaan dadhabdee odoo jirtu gaafa jechi akkanaa karashiititti dhufu ishiin garuu maal goote orreedi kuftee ciistee jirti nama kufeedha namni kufee kaayigaa salaa nama kadhata garuu ishiin miti itti yaaddee itti teessee yaaddee bakka murtoo sandaftee tofurattee. guyyaa har'a kan argite rakkinumti feeyyuu egaa nutti dhufe gaafa nuti dhaabbanneetu of laallee rakkoo kam keessayyuu akka darbinuudha Kanan as keessatti bareen isiniin jechuu jaaladhaa obboleewwan koo egaa ka viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaa yaada obboleettii kiyyaa koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo walitti deebinutti turtii gaariidha.